क्वेश्चंस भी बना रहे और हमें आंसर पता है तब तो हमें एटलीस्ट पास तो हो जाएगी ना तो गाइस प्लान याद है oh, वो बस रिवाइज करना होगा मेरे पास एक हाइलाइटर है जो मैं मिस को दूंगी वो लीकिंग हाइलाइटर है तो उससे उनका हाथ गंदा हो जाएगा वो वॉशरूम जाएगी फिर हम ना उनकी टेबल से पेपर ले लेंगे और करीब पास हो जाएंगे okay so everyone ready yes Okay, let's continue with biomass. Last time I failed. Exactly like our mom. Hope मत लूज कभी भी प्लान की है मैं जब लंच ब्रेक में कैंटीन में जाएंगी तो हम छुपके से और उनसे चाबी लेके ड्रॉ खोल के पेपर ले लेंगे wow. पता चलेगा मैंने तुम्हें प्लान बनाते हुए सुन लिया था तो इसलिए मैंने पेपर्स चेंज कर लिए छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे अब मुझसे क्लास हैंडल नहीं की जाएगी अब मैं वो ग्रेट महान सर को बुला रही हिंदी बोलेंगे मासी तुम्हारे पास तीन सेब है कहाँ है सर अरे मान लो अच्छा मान लो हाँ और एक थाली में तीन चम्मच है हाँ प्लेट अरे मान लो मान लो अच्छा मान लो तो टोटल कितना हुआ पचास पचास कैसे अरे मान लो नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं ये आंसर शीट को अपने जेबा में डाल रहा हूँ चीटिंग करना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा ओके सर चलो शुरू करो शुरू बस ओके सर अगर आपके पास दो सेब और तीन बनाना है तो टोटल कितने फ्रूट होंगे तो कुछ और होगा पूछते कैसे पूछती ना सर सर सर मैंने सुना आप ना फलों की दुकान है आपके पास हम्म, क्यों लोग बोलते हैं आपके एकदम ताज़ा फ्रेश फ्रूट्स होते हैं मुझे भी कुछ चाहिए थे मुझे दो से पर तीन बनाना चाहिए थे ठीक है पचास रूपए लेके सर कैसे इतना महंगा अरे देखो तुमने पाँच फल लिए तो पचास रूपए पाँच लिए पाँच हम्म। और पचास रूपए okay sir thank you I bring okay okay मुझे आपसे खेती सीखने का है अरे वाह मारे तुम खेती सीखना चाहते हो जरूर सिखाऊंगा मैं तो हाँ, वहाँ पर कॉपी करेंगे तो मैं इतना अच्छा जाऊँ चलो ठीक है अरे हाँ किसान मंडल ना चीटिंग तो कभी नहीं करते बिल्कुल भी नहीं सर सर आपको पेपर देने के कोई चीटिंग करेगा अरे वाह कितने ऑनेस्ट बच्चे हैं बड़े प्यारे बच्चे हैं तो गाइस प्लीज इस बार 30 के लाइक जरूर देना इस वीडियो को शेयर करना गाइस नेक्स्ट वीक हमारा ये थर्ड पार्ट वाला वीडियो अपलोड होने वाला है तो उसको देखना मत भूलना और इंस्टा टिकटॉक और फेसबुक को फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और सब्सक्राइब जरूर करना तब तक के लिए बाय